Нэвтрүүлгийн нэрийн төлөөлөгч Төвс Урлан. Table Fashion. Орвоч болдог би гурван цуваа шиг нисэн одлоо хайрын шивнэ зөөлөн сэтгэлд соёолох ёо болдог доод байх юм хайдгаа хайгаа тай гал тайхан өдрөө цагийн хэрхээр асран одлоо сайлхэн шившээ золон шинэнэ сэтгэлийн учгийг хөвдөд байхыг 都白红春。 хуртай сайхан хорвоодо сармай цэцэг дэгрэндэ хо хайр тунарсан дөдгөн харцаа хайрын сэтгэл уйрана хо Отдог дог байх юм чинь